Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Allora, questo breve video vicino al mio albero per dirvi, per dirvi vado in vacanza! Finalmente dopo tanto tempo vado in vacanza, quindi vado via dal 2 dicembre al 9 di dicembre. Quando voi vedrete questo video ormai sono già, già partita. Dove vado? Vado a Malaga, faccio una settimana. Quest'anno un anno no, quest'anno un anno no, un anno brutto, speriamo che lo finisca un po' meglio e spero che il prossimo anno sia migliore. Quindi per il momento vi saluto e non ci sentiamo per una settimana, i miei video comunque saranno programmati, quindi come ho già detto, l'ho già detto, che questo lo vedete che io sono già partita, sì l'ho già detto. E magari se riesco ne programmo un altro, se non vi rispondo tranquilli che vi rispondo quando, quando torno, mm, se rimango indietro con i vostri video li vedrò poi piano piano ve li vedo tutti, vi saluto, un enorme bacio, spero una buona vacanza per me, ho 2000 già, mi sono già programmata 2000 cose da fare andare a vedere di là, andare a vedere di qua. Guarda come gesticolo, andare di qua, andare di là. Eh, internet, cioè internet è nelle sale comuni, in stanza non me ne frega niente perché tanto non ci sono mai, ci sarò giusto la sera e ehm, vedrò qualcosa quando sarò appunto nelle sale comuni, però vi ho nel mio cuore, nella mia testa, vi mando un bacio, un grossissimo abbraccio e... Ehm, ah, foto, tante foto di Malaga. Malaga a questo periodo tra l'altro è stupenda, ha un gioco di luci che è meraviglioso. Farò qualche video anche da là. Vi saluto tutti, ciao, baci baci baci baci. Ciao!